أنا أفهم الثائر ذو مبادئ وذو خلق وذو خصال نضالية فمبدئيته ما تحكم يقول أنه أنا لما أخذ من هنا 95 وفوقها أضربهم بالبرنو وهناك ما أخذ ولا شيء وما أضربهم وهذا ظروف البلد قلت لهم مع كل هذا ايش قد المعلومات الاعلاميه اللي عندكم ان الناس اللي لجوا الى تركيا وضربناهم بالعتاد الخاص 5000 10000 20000 قلت لهم احنا حصتنا مليونين مواطن كردي خير يحب العراق ما مخلص له وحصة التخريب 20000 بلاش مريض قال يروح حيث لا رجع سيدي الرئيس احنا اللي سويناه بالعراق عن قناعة وجدانية وعانينا ما عانينا وتدري سيادتك احنا ايش قد نزفنا على الجبل والان يحصلون القضاء على قال ما يعني احنا احنا المقصرين في القضيه الكرديه واحنا ما معترفين بحقوق اخواننا ابناء شعبنا من الأكراد